भाऊ आहे आपला इथंच विषय संपला राजकारण आम्हीच करणार पण निवडणूक नाही लढणार पण ज्याच्या मागे दिसणार तो किंग आणि आपण किंग मेकर असणार